Tani do t'ju tregoj si është historia. Ta paskan nxi o Kozak. O dak, po ta ti ngjoje muhabetin njëherë si ka qenë, edhe mrapa dil e fol ça, a kupto se ça mund të ndodhi, a ke parasysh. Unë tashi t'ju deklaroj krejtve këtu, a kupto, nuk është se mu më rruhet kari se merrem peng, a kupto, se mund të merrem peng prap, edhe s'e kam problem. Edhe me marrë peng prap. Po, peng, më kanë ardh njizet veta. A kupto, më kanë rujt, edhe më kanë prit këtu poshtë sa kam dalë, a kupto, tek pullër. Edhe, faktikisht, isha në shpi në live, edhe marr taksin në telefon, i them, a kupto, hajde pak merrëm, se do ik në studio me regjistru kangën me rob shpije. Edhe, Më fal, më fal thot njoni. O bishë po ta kesh patllakën këtu edhe thikën në fyt o bishë edhe të jesh me njizet veta rob e motra. A kupton kur të vijnë të marrin dhe peng. Normal që nuk është situatë e thjeshtë, o bos, se nuk janë tu të marrë peng, nuk janë tu të çu në dasëm, o, o bishë, rob, janë ka të marrë peng me thikë, me patllake, ça ka fol njizet veta, nënë motra, s'ke ça bo. Dhe, puna është këtu, kam qenë atje, Zbrita poshtë sa hypa në taksi. Hypa në taksi dhe hypa mrapa rob, në taksi. Ju që doni me e dit historinë. E ta shoh pak kush është. Okej. kam qenë mrapa. Kam qenë mrapa. Hypa në taksi edhe i them atit biles sa hypa aty, i them atit veje pak muzikën time taksistit se e ka të lidhun telefonin. Edhe i mora telefonin. A kupton? I mora telefonin atit, i thash bjere ta shkruj pak. Edhe sa isha duke shkruajt vetëm kur, a kupton, kthej kokën para shof një makinë më lë. A kupton që më kishte zënë rrugën edhe dalin tre veta. I them atit sa i pash, e kuptova që ishin për mua, i thash, ik, ik, ik, ik, ik, ik mrapsht i them, me rob shpije. Ça, ai futi indietron me rob shpije, por ishte makinë elektrike, nuk ka fuqi. Shtypi, more, thash, Se na vranë. Ça kisha me i thonë, që ta veja në panik edhe shoferin. Ikën shoferi, mrapsht, vu, veç kur na dalin dy makina tjera e përplasin taksin. E përplasin, bam. A, a kupton, kur e përplasin dyert ishin të mbyllme. I thashë jepi para shtypi, shtypi, a kupton? Ça kisha me i thonë, shtypi, re. Ça, ai nali re taksisti, kva. Dyert ishin të mbyllme. Edhe shqyen dyert, o shok, njizet veta mu, o vlla, me rob shpije. Njizet veta me armë në dorë, o da, kur isha vesh, vesh me telefon. A kupton, ça kisha me i bo, o vllai, se njizet veta marrin peng edhe, edhe, edhe, edhe më pilli s'amës merret peng, me t'ardh njizet veta, a kupton, me armë, me thika, ça, rob, si më një të kapë të të rinën, a kupton. Po, unë nuk është puna, po gjithë ky muhabet do, do sqarohet edhe nuk e di se ku e ka fundin, a kupton duroni. Po, puna është këtu, a kupton, kaq, më kapën, edhe më gjujtën, a kupton, normale, burrë, kur më nxorën nga taksia më thyn, a kupton, më thyn, tu më gjujt, bim, bim, bim, taksi, a, ka, ne, ne, a kupton, më futën me zor, Tashi se o vlla 20 veta të kapin me zor ore, me me me të fut mrena o shoki, edhe ka t'i qesh nanë e motër, futesh mrena. Edhe më kapën o daku, më futën me i golf 5. Katër veta kam kon vdek familja, kanë qenë 13 vet. Se kam nejt edhe me ta atje, po prit se ta tregoj unë historinë. Më kanë marrë, daku më kanë gjujt, më kanë vënë pistoletën, më kanë qitë dhe thikën. A kupton, normale o burra, kupton, edhe më kanë gjujt, ding, ding, fillimisht më kanë shtri në makinë, po më kanë fut shtri, a kupton, se s'doja me hypë, po shok, tu, duke rezistu, o vlla, po prap, të fusin, trembëdhjetë veta, të fusin mrena, Ne katër veta ikim, o vlla, kanë qenë tre makina, o bishe, se ti nuk e di historinë. Dhe, Nga këto tre makina, a kupton, morën, futën me i golf pesa, i zi. Hypi mrena ate kam qenë kshu, a kupton, i shtrimë, edhe qenë tu më myt me rob shpije. Keq fare, ore vlla, ishin, shumë veta, burra, ke parasysh se ishin të, të, të mravu, se s'kishin marrë për me hangër. Fare. Dhe, kur futën në makinë, a kupton, tu më bo kështu, tu më gjujt, tu më bo, knej, anej, Edhe armë thika, ça tu thon, o vlla, tu qit armën burri uj. E shkrepi re. Po me adrenalinë e sipër, o, o bish, pak lëvizi dora e ha plumin o vëlla, çka ka fol, a kupton, dhe unë majta pak qetësinë. A kupton, rujta qetësinë. Edhe i binda me fjalë ata, me robt shpije, çka nuk më thanë, bon shumë gjona. A kupton, i binda me fjalë robt dhe më lan mbrapa. morën peng, a kupton, normale me thika me armë, 20-13 veta, tre makina kanë qenë dhe morën, të marrin peng, peng o bishë se, a kupton se të marrin peng këdo o shok. 13 veta me armë me thikë, si s'të Dhe, robt e motra s'e kam rrujt trapin fare, mo burrë. A, a ke parasysh, për po tashi, o vlla, adrenalini epra se je marrë peng, nuk je tu shku n'dasëm, vlla, ishë të falërë. A kupton? Unë menoj kur diku merr peng dikush, menoj se je për për masakrim o vëlla. A kupton se je marr peng bishë s'ka naj muhabet. A kupton? Je vetëm për thyrje. Po tashi unë prisja me u thy, me me thënë të vërtetën. Po me thënë mlan i binda me fjalë. i binda me fjalë valla se un jam psikolog un të bind me fjalë un ta kam edhe plumin këtu ti të ma vësh pistoletën në gojë mu nuk më vret se un të bind mos me m'vra dhe m'lan atje me i pyll erdha me ata Edhe kam ardh me atë Danielin, me atë vllajn e atij Fabios, kam ardh dhe me i çun tjetër, kam ardh poshtë. Ata të tjerët ikën. A kupton? Edhe kam ardh poshtë me ta, me Danieli dhe me një çun tjetër. A kupton? Kam ardh poshtë duke ecë. Biles më thon, a do të japim dhe lekë, ata e din shumë mirë po ja se pa lekë këtu janë tu po. Më thon do të japim dhe lekë, ç'a do, ne anim aty hip n'makinë se normal o burr. U tremën dhe ata se... Edhe... Kaq, kjo është historia. Me armë edhe me thik, merret çdo lloj njeriu peng, o bishë, 13 veta, o vllai im, unë 20 kg jam. A kupton? Un, po ka ndonjoni noj gjo, un i lej takim ropt e shpis, me u taku, se me m'marrë me më kap shu, skuthçe, 15-20 veta, më kapin për ditër. Se kapesh, me t'u var 15 veta me të rrujt kapesh, o vlla. Ça tu fol, se ropt e shpis, unë nuk rrujt rabi, unë dal tek pull. A kupton normal që kapesh. Tashi, qoftë se ka ndonjëri noj gjë, unë i lej takim, o vlla. A kupton, hajde vlla, lejm takim, nuk ka kjo me t'ardh me të kapë skuthçe, kjo gjë, ma rri karit. A kupton, u kape, po do të kapesh o bishë, se 13 veta të të gjujnë. Ça, burrni e madhe se kape 13 veta një, një person tek pull, pa armë, pa gjo, tu nejt n'punë t'vet, i vije me armë, me gjona, ça ke për të bo? Ke për të lujt? S'lun dot pra. Me t'ardh policia, me, me ta nxjerr armën, nënë motër edhe ke frikë. Tu, bu, bu, jo më me t'ardh kriminelat me ta nxjerr armën, ça ke, ça ke me thonë ti? S'kam frikë. Edhe ata du të falenderoj dhe krejt ata të policisë, se ropt e shpisë kanë qenë super staf, fer, direkt, u... Dhe, ngjoni këtu, o njerëz, a kupton, nuk është një, një gjë e keqe me, me të kap 13 veta, me armë, me thika. Ti me noni, Që ke t'u demoralizu komplet, po ça demoralizu ku ma kari, mu me demoralizu, përse, e sa situata si këto kam kalu, kush po e rrun karin, a kupton se ma kari, edhe një person tjetër, a kupton se unë i di shumë mirë, t'gjitha gjonat, njerëzit janë besprem o rob, edhe dun me, me të pa, sa më poshtë, a kupton po unë sa më lartë do iki, ju plasni nga inati, aty të vdis njërë, kam me ju bo me vdek un ju, Majeni men, ju nuk ma njifni se ça koke kam unë. Edhe unë ja kam thënë që në fillim se ça, se ça nëpërke jam. A kupton, e dini mirë ju ça lloj nëpërke jam unë. Duroni, rob, se do ju pickoj. E di shumë mirë për kë, a kuptoni, e kuptoni ju, po jeni të paktë me adresa fake. Kam me ju picku, po do ju pickoj me pambuk. Nuk kam me ju picku kshu. Me dal me thonë me bo kështu më. Majeni men, krejt. Pa përjashtim nënë motër, krejt ju, se e dini se unë un, un e di shumë mirë se ça besprema jeni ju, bro. Se se di unë. Mu nuk më kanë bo asigjë, ropt e motrës, ja ku jam, si kokrra mollës. Asigjë, thjesht më kanë marrë me armë, me armë të marrin, Të marrin me armë bishe. Mos rrini tu bo kot si gangsterra, 20 veta. Po kanë njëri po gangster. Ta le takimin unë them hajde këtu, po je burrë. Dakor? Kurse kshu normal që t'marrin. Ça t'ka bo kot. Ça kam bo, o vlla, 13 veta me armë, qia ropt me kap i person, 13 burra. A bëhet kjo? 13 veta ropt e shpisë, mirre dhe, ça domethonë, mirre peng tan lagjen. Shife syrin, thot njoni, po më kanë gjujt mor daku, se kanë qenë 15 veta. A kupton, t'papërgatit. Pse s'më kapshin mu kur rri atje te 5 maj gjithë ditën ose rrugëve me njerëz në lëvizje. A kuptohet? Më kapën tek pull pra. A kupton vetëm. Pa po, vari mo karin sikur ça bën në pull, më kapën. Vari mo karin, të kapin, ça ça ke me bo. Të kapin. Po kujt e kujt po ja ha kari? Koka da u dhe thot njoni, nënë motër, si po që rëpë shdu, e veç si me e ka po që. A e kipë m'ka rrujt kari mu, ku se a këmë thënë, s'ka problem. Kujt i ka rrujt, më mor, morën peng, morën peng, 20 veta, me armë, ça kisha me bërë. O, nuk jam kamikaz, re. Më do kishin parë 20 minuta, se s'më kapën. Te KFC-ja m'kishin rujt dhe atyre. Më thanë rob, se kam bërë muhabet mrapa. Robt më thanë të kishim rujt dhe atje, se i thashë unë si më kapët. A di ça i thashë atyne? Aman, ropt e motrës, më trego, i thashë, kush më ka shit rob? Kam me ju tregu ça t'dush, i thashë vetëm du kush ka tregu shpinë. Dhe unë tani, do interesohem që du me dit ai që më ka shit. Ai se dikush e ka tregu shpinë time këtu. Me video me gjona. Do dalësh edhe ti. Se je bashkëpunëtor në këtë mes. Po të marrin peng o bish. I zet vet, aro, me marrë peng tek personër. Kuj, Kujt i ke shok? O vlla, mu nuk më erdhi më kapi kush atje. Mu mu mu më kapën. Mu më kapën tek pullë da. Po kujt po i ha kari? Se më kanë kap. Ça më kanë bë. A ma kanë ngrën karin, ça më kanë bë. Më kanë marr peng, më me armër. 20 veta. 20 veta me armë. 20 veta me armë. Edhe ja ku jam. Si paçu. Ç'a? O, të keqen atyre kërë. Unë të bind rrop. Unë nuk më vret dot, me rob shpije. E ka thënë njoni, më ka thënë një herë një shok, ti, ti Kozak ja që ja, tha, sa ta kesh edhe plumin në goj, ty thë nuk të vret dot. Edhe ma, ai, ai që ma ka thënë këtë ka qenë super mega gangster, rrop. sepse unë jam shumë, i- shumë pjesë me sa të bindër, që mos me më vra. Edhe sot ata i binda që mos me të kanë gjujtë. Pa po të kanë gjujtë e burset. O vaj, me të rraf 13 veta robt e shpis, me të gjujtë 13 veta sikur nga i shput mysin, po bish mos nga në bëgjërë. Edhe diçka. Gjoni Kozaku, nuk është burrni kjo, me ardh 13 veta me të kapë, ka kuptohet, që më banë, vesh më vunë pistoletën i rëkotër, me armë me pistoletën me thikë, a, e, këtë. Po bisha erdhën edhe o vëlla, mos më rrini më të më shkujt për këtë muhabet, se s'më intereso fare. Erdhën 13 veta me armë, me thika, me gjona. Çka kisha me bo unë sipas jush? Çka bë ti? Më i mirë ti. O vëlla, peng janë marr mafiozat më të mëdhenj të botës kur të vinë të marrin aq shumë, dihet që je person i rrezikshëm rrop se kanë aq frikë që me u marr me ty. Se unë i thash atit, a di qa i thash atit? Me rob shpije, atit vllait të Fabios. I thash, o bishe, pse s'më kapë me privatësi ro? I thash, për po më kapë me kamra. Me rob shpije, ai e di rrop që i kam thanë kshu ro. Edhe, edhe më tha, më tha nuk gabim bona, tha, që s'ka. Pa, i, i thash, po të më kishe fol, a kupton, Se s'ka, nuk është se ke bë nonji gjo, i thash. Me rob shpije për kokë të motrës. Edhe kur kur kam qenë që më kanë pas armën në kokë, robt e shpisë gjatë gjithë rrugës armën në kokë. Tension është. Është adrenalinë, a di çfarë adrenalinë kisha. Në në motër. Mega adrenalinë. Me rob shpije ishte super mega adrenalinë.